Bismillah ar-Rahmanir-Rahim. Mahmoud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Peace and mercy of Allah be upon you. Assalamin, the peace. Alaikum on you. Wa and rahma, mercy of Allah. Peace and mercy of Allah be upon you. As-Saiq, the driver walaikum and upon you too walaikum and upon you too assalam the peace assalam the peace warahmatu and mercy of warahmatu and mercy of allah allah यहाँ note kare ki maine puri screen kar diya दिया है फुल या आप इसमें स्टूडेंट को कुछ और नजर नहीं आएगा सिवाय डायलॉग के आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हती के टास्क बार भी क्लोज हो गई है तो ये चीज़ भी इंशाल्लाह आपको मैं फिर मैं इन सबको म्यूट कर दूंगा जो ही मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो सारों को मैं म्यूट कर देता हूँ ताकि बैकग्राउंड से शोर भी ना आए फिर तीसरी चीज़ मैं ये करता हूँ कि पहले मैं इनको लफ्ज़ बाय लफ्ज़ मतलब बताता हूँ फिर ट्रांसलेशन बताता हूँ महमूद आईना where aina where mawqifu parking mawqifu parking sayyaratil ujra taxis sayyaratil ujra the taxis aina mawqifu sayyaratil ujra where is the taxi stand or taxi parking we can use the board translation here where is the taxi stand Anna I am. Anna I am. Psycho driver. Psycho driver of Sayarati Ujra taxi. Anna Saiku Sayarati Ujra. I am a driver of taxi. Aya which Aya which Makanin place spot location तो री डू यू वांट अब देखिए इसमें जो लफ्ज आता है मैं उसका लफ्जी मतलब बताता हूँ जुमले के हिसाब से नहीं बताता लेकिन जब ट्रांसलेशन करते हैं तो फिर हम जुमले के हिसाब से आइडियोमेटिक ट्रांसलेशन करते हैं तो जब वर्ड बाय वर्ड मीनिंग में हम लिटरल मीनिंग बताते हैं और ट्रांसलेशन में हम आइडियोमेटिक मीनिंग बताते हैं अय्या मकान in to which place do you want to go Uridu, I want. Uridu, I want. Antu, Azhaba, go. Azhaba, go. Ila, to. Ila, to. Sakan, hostel. As-Sakan, the hostel. al Jami, the university. al Jami, the university. दूसरी चीज़ आपने ये भी नोट करें कि मैं यहाँ पे ग्रामर पे हम जरा भी इस किताब पे फोकस नहीं कर रहे जो किताब है जिसका नाम है स्पोकन अरबिक वसाद इस बुक में हम जरा भी ग्रामर पे फोकस नहीं कर रहे और जब मैं लफ्ज़ बाय लफ्ज़ मतलब पढ़ता हूँ तो अल्लाह की प्रोनाउंसिएशन अलग करता हूँ लेकिन जब उसी लफ्ज़ को जुमले में पढ़ता हूँ तो उसको जुमले के हिसाब से प्रोनाउंस करते हैं उरीदू अन अजहबा इलस जामी I want to go to the university hostel. Asif Sorry, Asif Sorry, La Arifuhu. I don't know it. Asif. La Arifuhu. No, I don't know it. <clears throat> Wahal and do. Wahal and do. Tarifu you know. Tarifu you know. Makana place of. location of, spot of, इदारातिल जामिया इदारातिल जामिया अब यहाँ पे जो लफ्ज है ना इदारा फर्ज के मुझे इसका लफ्ज मुश्किल हो रहा है कहीं ना होता है बंदा भूल जाता है मतलब तो मैं क्या करूँगा मोबाइल पे मैंने डिक्शनरी पहले से तैयार रखी होती है जिसका नाम है डिक्ट बॉक्स तो उसमें मैं लफ्ज़ टाइप करूँगा इदारा और वहाँ पे मेरे पास मतलब आ जाएगा वैसे बंदा क्लास से पहले देख ले तो ये मसला ज़रा भी नहीं होता तो उसका इदारा का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम एडमिन भी कहते हैं वो सो इदारतिल जामिया यूनिवर्सिटी एडमिन इदारतिल जामिया यूनिवर्सिटी एडमिन वहल तारीफ मकाना इदारतिल जामिया and do you know the location of university admin और university office we can also say do you know the location of university office नाम यस नाम यस कम हाउ मच कम हाउ मच तो कल्लिफो अब वहां पे हमने कल कल्लाफा युकल्लिफो के कई मतलब पड़े थे पांच छे तो इस जुमले में इसका मतलब है इट कॉस्ट क्योंकि जर्नी की बात हो रही है तो यहाँ पे हम कॉस्ट वाला मतलब इस्तेमाल करेंगे जो बाकी चार मतलब पड़े थे वो इस्तेमाल नहीं करेंगे कम टू कल्लिफो इट कॉस्ट और रेहला the trip the journey, the travel, ila hunaka, to there, ila hunak, to there. Come to kallifur rehlatu ila hunak. How much does it cost traveling there? How much does it cost traveling there? Ishrina 20. Ishrina? Yes. ये जो ऊपर तुकल्लिफु यूज हो रहा है ये इस पर मुदारे यूज नहीं हो रहा कौन सा लफ्ज तुकल्लिफु यस यस ये मुजारे यूज हो रहा है यू विल पे तो इसका मतलब तो फिर कॉस्ट नहीं होगा ना मुदारे में तो इसका माना यू विल पे होगा ना यहाँ पे हम्म, वो वाला मतलब नहीं है जो आपके जहन में अच्छा। आ रही है ना कि you you pay you cost यहाँ पे इसका वो मतलब नहीं है अब यहाँ पे तुकल्लिफू इस्तेमाल हुआ है रेहला के लिए रेहला क्योंकि एक मोनस लफ्ज़ है रेहला क्या लफ्ज़ है मोनस तो यहाँ पे इसका वो लिटरल मीनिंग है शी कॉस्ट इट कॉस्ट ठीक है तो यहाँ पे तुकल्लिफू रेहला के लिए इस्तेमाल हुआ है फेल तो है तुकल्लिफू और रेहला फाइल है so how much the journey to there how much travelling there cost how much traveling to their cost Ishrina 20 Rialan Rials Hasanan okay Hasanan okay Sir the little meaning is walk but here we can say go as well fee in fee in riayati protection of riayati protection of Allah Allah hasanan Sirfi fi Okay, walk in the protection of Allah. Only four uh, minutes are left in the meeting. Everybody join the meeting. I will send you a new link on the WhatsApp. Uh, join using that link, okay? Join again right now.